Saluton kai eh, bon venon al nia nova episodo. mi faris longan promenadon kun unu el la mia amiko tra la urbo kai iam mi filmis la belezon de Amsterdamo kai do hodie mi revena sala nidiru tradizia maniero presenti la urbon sen tro da tecnica e complicajoi. Ciu ocase mi shatus sci ciu vi apresas la multa in ne diru eto e samtempe en la video mem au ciu tio estas tro distroveca por secvi bone la mediton tio vere interessas al mi ci tio medito serio existas char vi existas sen vi gi havus nenium senson do ec alla medito nun restu con ni cun medito con ni dankon Saluton kai eh, bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur ero el la aldono al dua libro mil occent kai pli precise mi legos el pagio quardec. Tiu ci libretto estas la lasta vorto chi mi el parola sen rolo de autoro. De tiu citago, la estontezo del lingvo internazia, nestas iam pli multe in miai manoi, ol en la manoi de cia alia amico de la sancta ideo. Ni devas nun ciui egale labori, ciu lau siai fortoi, ciu el vi povas nun fari por nia afero tiom same kiom mi, cae multae el vi povas fari multe, pli multe ol mi, char mi estas sen capitaloi, cae el mia tempo, occupita de laboro por ciut'aga pano, mi povas oferi alla amata afero nur tre malgrandan parton. Do, ni povas vidi che Zamenhof esperis che la esperanto afero estu forigita el siai manoi cae la un'unura respondezo, compreneble, tre frue, jam dum la dua iaro facte de la existo de Esperanto. Kai li ciam substrecis la facton che estas la esperantistaro che utenas en sia imano e la destinon de la lingvo. Kai Zamenhof pensis che la lingvo estas ligita sen excepte alla sancta ideo quiu estas la interne deo. Compreneble ni iam sias che poste li tre forte changis ideon. Sed, cio mi volas diri estas che la rilato gravas inter Zamenhof cae la esperantistaro. Do, ponto estas simbolo de rilato inter homoi. Do, ciam da foioi nia vivo estas tia, char estas rilatoi, Exemple, mi estas professoro, sed mi estas profesoro char mi havas studentoin. Se ne estus studentoi, mi ne estus professoro, do estas la rilato inter mi cae la studento e ciu professorigas min, facte. Cai multai facetoi de nia vivo dependas de rilatoi, do mi pensas che ni devas teni tiun constion tre alte en nia valor stuparo, char la rilatoi difinas nin mult flanke, cai ni povas electi ilin cae shangi ilin en multae ocasoi. Espereble por uh, faciligi cae plibeligi nian propram vivon, sed ancao la vivon de la homoi cui rilatas con ni. Dancon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.